Во-первых, спасибо, что нашли время для нас. А, нас интересует такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас последние события, которые происходят э, в селении, э, то есть перестройки, новостройки и проекты, которые осуществляете, э, в частности, водопровод, который с гор с той стороны селения, что действительно нужно, село нуждается в, этих, в этой помощи. Когда это будет завершено, э, финансирование, кто производит финансирование, какая помощь необходима на сегодняшний день и как вообще, на какой стадии работы сегодня. Скажите, пожалуйста, пару слов про это. Во-первых, это уже сколько лет, 50 лет наши люди хотят этой воды этим водой, питьевой водой воспользоваться для нужд села. Ну, сейчас появилась такая возможность э, провести это в реальность. На сегодняшний день при мере расстояния э, от точки родника и до точки, э, вот, где производится разводка, составляет 5 километров, около 5 километров. На данный момент у нас эти трубы идет с Питера до Петровой воды. Полностью трубы все на месте. А, на сегодняшний день проложено а, сейчас около двух километров соединено и, как говорится, как говорится, два километра пути э, сейчас совершено. Единственное, сейчас Э, участок остается, э, это где каньон э, Кам, как говорится, в щели через него надо провести такие работы. Ну и второй вопрос, как за счет чего, за счет кого это все строится, какие расходы. Но ну, в данное время сейчас мы пользуемся теми средствами, которые заложены в бюджет села сельского населения. На эти целые нами депутатами сельского собрания выделено 500 тысяч рублей. Из них пока что, так как э, деньги поступают частично за весь период года, поэтому в данное время <coughs> то, что мы намечено полностью не завершено, ну, наших возможностях, э, возможностях, то, что мы сделали, нами сделано, это на этот год мы хотели сделать, проложить 2 километра, то есть до оконч... окончания местности Чормар. Угу. Но остается там пару вопросов, которые надо провести через это ущелье и какие-то инженерные э, вопросы, которые надо проводить. И ну, есть поступление, э, допустим, э, допустим наши сельчане сами изъявили желание участвовать в этом, они как спонсорская, спонсорская помощь. Поддержка, поддержка. Да. Э, допустим, mm -hmm. делайте от себя, ну кто как может. Даже мы даже не говорим, столько нам принеси, столько нам не хватает, такого ничего нет. Это могут сами подтвердить, потому что сами желания населения, сами э, поддержку, поддержку дает финансовым плане. Но ну, есть, конечно, некоторые проблемы, которые нами, местным бюджетом местным поселением не осели. То есть, есть участок скалистой породы где-то в пределах 600-650 метров, чтобы провести там работы, строительные работы. Там ну, уходит для того, чтобы провести, ну, там местный бюджет не, не в силах. Но единственное, что если так сельском на собрании, или там мы, депутаты, хотели собраться на это в ближайшее время угу. и посоветоваться Где своими, своими силами сделать это, то есть силами населения. Или как-то э, найти на стороне денежные средства э, подрядчику там угу. Ну, заказать Понятно. Ну что это подрядчик это все сделал, там уходит ну, приличные суммы денег. Это еще надо, как говорится, надо обсудить, что выгоднее, как легче его провести. Угу. Это ближайший план на, на, на осенний, зимний период. то, есть, все, то есть в этом году, то есть, а его есть, не, не будет завершено? До села не дойдет, потому что то, что э, Челгурт, вот эту угу. крайнюю точку, которую мы хотели сделать. Но если в прошлом году мы успели, хотели бы э, в других местах начинать, это же можно и кусками сделать, так как можно соединить, соединить их вместе целое. Угу. Мы упустили момент из-за того, что у нас э, техники, то есть э, дорожной техники, так, булдозер, там, детей, такого угу. у нас поселения нету. Угу. Ну, Но вот из-за того, что такой техники нам не, нам не получилось, а, не, смогли с ним договориться, не нашли а, такого человека, который бы в весеннее, зимнее время проводит а, дорожное полотно, вот, так говорится, трасса для водопровода. хотели э, на стороне Лемарвац и Чалал, где проходит канал, где расширение канала, Угу. Нам хотели трассу сделать и заодно водопровод тоже оттуда провести. Но сейчас уже лето, весна, уже там, если мы начнем работать, то население от нас, как говорится, <laughs> не лучшем мнении будет, так как оттуда канал, а, канал идет до да, да, да. воды да. Участ, Да, да. Поэтому эти работы мы оставили на осенний, зимний, э, ранний весенний э, время. Но как, если мы вот за этот сезон э, как-нибудь это скалист, скалистые местности решим этот вопрос. Но если ну, в таком духе, если мы сделаем, то, наверное, в следующем году еще э, где э, население, ну, село, оно, эта вода будет. то, что Ничего. единственный оральный участок, это скалистый участок. Остальное там уже никаких проблем не будет. А, есть там э, э, этот рогенный участок, это скалистый участок. Остальное там уже никаких проблем не будет. А, есть там э, человек, который имеет трактор, ну, этим всяким дорожным, дорожный трактор, который будет копать. Есть такие предложения. Там в течение месяца, если там погода позволит, сможешь там провести стабильный час, участок трассы. А в дальнейшем, в дальнейшем в наших планах э, таково. Но вода мы проводим э, для того, чтобы э, население в селе э, поставить где-то 12-10 колонок. Угу. сперва она идет в цистерны, где водозабор, угу. и оттуда распределяется по э, общественным колонкам. Это в первую очередь. Если ну, целые сутки она будет туда э, поступать, а то, что утром население будет пользоваться для питья, Она ну, Если там хватает, да? Дополнительный там вода, э, свой из дебри там больше будет, то изъявив желание населения, то, что она будет лишний раз поступать и уходит, уходит там нам то такого не допустим, можем подавать эту э, воду ну, не, не, то, не на нижней точке, а на чуть верхней точке дано э, mm -hmm. зачан. Mm -hmm. Вот такой целью хотим это все провести. Надеюсь, э, разумному, умному, как говорится, э, мыслям наших людей, что ту воду, которую мы будем проводить, будет пользоваться только для питания. Иншалла, только иншалла. Надеемся на это. Вообще-то... Лишних этих, э, как говорится, поливов, чтобы это ну, не было чтобы и исрафа не было, да? да. Не израсходовали зря. Да, не зря. Чтобы хватало все. без надобности так не расходуешь, а так бывает так. Э, вода есть, поливает там. Да, да, да. Не достается, а тот поливает, чтобы такого не было таких планов. Вообще-то план грандиозный, проект да, огромный грандиозный. и, естественно, да, время и средства стороны, тоже огромные. С одной стороны, естественно, время и средства стороны, тоже огромные. С одной стороны, как говорится, это э, проблема хотя, ну, это еще покойный а, Аламирза начал тогда, ну, не получилось, потом появился э, еще через 40-30 лет э, Якубов Инилла хотел провести, а, тоже не получилось. Но сейчас опять третий раз, ну, не знаю, ну, то, что кое-что мы сделали, раз мы начали, надо довести как-то до конца. Да. Вот мы здесь будем хоть кто-нибудь другой, но все равно надо провести своими силами. Иншалла. Да.